Wesley cooked another one. Wesley cooked another Oh, Ali Boss on the mix. on a good day, we wake up in the morning. Now you wanka, the night is shining. Now you got a man, that not ringing. When I check the phone, thinking like you're calling. Not hello, but I know you're calling. Baba, kataku, mocha, zamocha, mota na babu gas an tafi refilling mu ake ta jira kawai ana ta waiting kai zauri ka same ni nan gaban stadium to gani nan zuwa yanzu zaka gani eh, yawa ka iso sori na ma bakan gizo tau mu je ka raka ni mu je in gaida sulaji mu je in nuna huwa bi in iza ta kama ka ni ba ruwana ka gani yan hona sabon butin ruwana kambala zuki tafi alabos gara rage zuki har na ji shokin akai kamar an burga kansu zuki sorry na sha baka sani bane yanzu dai faka faka ya za a yi mu gangara mu lallaba mu tsallaka mu sankara mu sankare mu farfasa mu bambare mu shallake mu tattare mu caccake kar mu kakkabe kar mu kakkabe